Hola, sono LettoPair, benvenuti in questo video. Allora, come avete ben capito dal titolo, questo è un video molto diverso dai tipi di video che faccio io, ma volevo parlare di questa cosa che è successa perché in Italia pochissime persone ne hanno parlato. Io ho visto tantissimi video in spagnolo perché appunto parlo anche spagnolo, però prima volevo dire che mh, mm, qualsiasi commento che verrà fatto sotto questo video in cui verrà insultata la persona che non c'è più, di cui parlerò in questo video, sarà automaticamente bloccata e il commento cancellato, perché voglio ricordare che dietro a questa persona, che non c'è più, Jocelyn Cano, c'è una, una mamma, c'è una sorella, c'è una figlia, c'è una persona, c'è un umano, quindi non va assolutamente offesa e giudicata per tutto quello che è successo io mi sento in dovere di fare questo video e se devo dire la verità è la seconda volta che lo registro perché non riesco perché io conoscevo Jocelyn ho conosciuto Jocelyn circa nel 2018 perché io amo le Kardashian e tutto il loro mondo allora stavo leggendo vari articoli e ne ho letto uno in cui c'erano scritte tutte le sosia che assomigliavano oh, alle Kardashian conosco la sosia del Brasile Jennifer Pamplona che appunto è la loro sosia, la sosia di Kim Kardashian ehm, che tra l'altro conosco anche bene, ci scriviamo molto su Instagram, vabbè e poi ho conosciuto anche Jocelyn Cano eh, a oh, quel tempo aveva tipo 5 milioni di follower e appunto lei è nominata la Kim Kardashian del Messico ma partiamo dagli inizi Jocelyn nasce um, in California, a San Diego, uh, il 14 marzo, marzo, del 1990. Si diploma in biologa eh, e poi inizia la sua carriera da modella. Inizia con Instagram, diventa una modella su Instagram super conosciuta, attualmente aveva 13 milioni di follower, ehm, fa alcune interviste, mm, fa alcuni video musicali, nel senso che lei stava nel, nel video musicale di alcuni cantanti, ehm, poi ha aperto anche OnlyFans, eh, Twitter, su Twitter ha quasi un milione di follower mi sembra, poi ha iniziato anche con eh, TikTok a girare video divertenti con suo fratello e tutto. Jocelyn era una una mamma perché aveva due figli, un maschio e una femmina, era una sorella, aveva due fratelli e eh, aveva un padre. Lei il 7 dicembre del 2020 è morta, è volata in cielo dopo un'operazione ai glutei, ha fatto un, si chiama Brazilian Button, eh, consiste in un intervento in cui si prende il grasso del corpo e poi si sposta nei glutei per ricreare la forma, quindi vitino stretto e poi fianchi larghi. E lei purtroppo non ce l'ha fatta a superare questo intervento. Uh, si è operata in Colombia, non si sa nulla del dottore che l'ha operata si era detto il nome di un chirurgo, però poi lui era andato in televisione a smentire tutto, che lui nemmeno la conosceva, Jocelyn. Perché nel frattempo che si è venuta a sapere la notizia che Jocelyn non c'era più, che appunto è stato il 17 dicembre, dieci giorni dopo il suo intervento, um, quando si è saputo, la gente ha continuato a criticare la modella, ha continuato a criticare Jocelyn anche dopo la sua morte ed è stato scioccante. A quanto pare Jocelyn è morta per una complicanza che c'è stata durante l'intervento, sia questa complicanza ehm, quando il grasso che poi viene inserito nei glutei ehm, si sbaglia purtroppo eh, il grasso va a finire dentro una vena e quindi si ha come un blocco e quindi eh, si ha lo shock del corpo e eh, purtroppo si muore. Jocelyn non so se già aveva fatto altri interventi del genere, può essere di sì, può essere di no, penso però di sì. Non so quanti interventi lei già avesse fatto, ma mettiamo caso che ne avesse fatti due, perché l'hanno criticata molto sul fatto perché lei già era quasi perfetta, per molti era già perfetta così, ma lei non si vedeva perfetta. E se Jocelyn, dopo che si è fatto quell'intervento, cioè, quando lei nella sua testa ha avuto la convinzione di andarsi a fare quell'intervento e se sarebbe andato tutte cose liscio e lei sarebbe stata felice, perché non doveva farsi quell'intervento? Molta gente non sa che purtroppo non vedersi bene con se stessi, non accertarsi, ehm, non volersi guardare allo specchio è una cosa terribile. No, non accettarsi è una cosa terribile che solo chi prova questo dolore sa capire. E se Jocelyn sarebbe stata contenta dopo l'intervento, perché negarglielo? Se non si sapeva, se non si sapevano le complicanze che sarebbero successe durante l'intervento allora perché negarglielo? I fuori della famiglia hanno fatto una messa su YouTube, ehm, una live io, che dura all'incirca tre ore, io quella live, non mi voglio emozionare, quella diretta io l'ho vista tre volte e ascolto sempre le parole che dice il prete e penso molto, penso moltissimo. Eh, la gente dopo quella live Dopo quella diretta, su Twitter è andata a scrivere Guardate, Jocelyn, modella di 13, con 13.000 follower, con 4 persone al suo funerale. Forse questa persona, o tutta la gente che ha scritto queste cose, penso che viene da Martu, da un altro paese, proprio un altro pianeta, no? Neanche un altro paese. Perché comunque vi ricordo che siamo in una <laughs> pandemia, eh, specialmente in America, il virus eh, è terribile, cioè mm, ci sono molti casi. Vabbè, mm, questa è la solita gente che è frustrata, è depressa, non depressa, ho sbagliato, è repressa. E quindi eh, si deve sfogare con gli altri, purtroppo. Io direi di prendere la morte di Jocelyn e capire che la perfezione non si può raggiungere o c'è sempre un limite e si va arrivare a quel limite e se purtroppo non si riesce ad arrivare a quel limite si deve andare da uno psicologo che ti aiuta purtroppo non so perché ma in Italia c'è il discorso perché queste cose avvengono anche in Italia perché in Italia c'è il discorso appunto che andare dallo psicologo, chi va dallo psicologo è pazzo. E io questa cosa non la capisco, perché dallo psicologo ti aiuta con i tuoi sentimenti, ti aiuta con quello che provi. E purtroppo la felicità, ognuno vediamo la felicità in modo diverso. Può essere che io oggi provo felicità per questo lip balm, provo felicità per questo anello, ma domani può essere che io provo, voglio provare felicità e star bene in me stesso e quindi farmi un intervento, farmi qualche cosa mi renderebbe felice, più felice di comprarmi qualche cosa o di avere una persona accanto a me o di avere un amico o di qualsiasi cosa e purtroppo è una cosa non è terribile ma per chi la prova è brutto non essere felice e quindi non si deve mai criticare le scelte che fanno gli altri ma dobbiamo sempre prendere le cose positive o comunque le morti e convertirli, traslarli in qualcosa che ci può insegnare molto per la nostra vita. Io quando ho scoperto la notizia non potevo crederci, perché comunque la vedevo su, la vedevo su TikTok che eh, scherzava con suo fratello, faceva attività con il suo fratello, sponsorizzava la sua linea di costumi perché aveva una linea di costumi, forse, dico forse perché non l'ho capito bene, aveva anche una linea di fasce, quelle che si mettono quando si fa workout per dimagrire appunto l'addome, e forse aveva anche questo e faceva le collaborazioni, non l'ho capito sinceramente, e, ehm, e ora Jocelyn non c'è più, ha lasciato due bambini, eh, da Instagram ho visto che stanno con gli zii, non so se stanno sempre con loro, non lo so, però ho visto qualche foto. La famiglia ha anche elevato il, la possibilità di commentare i suoi post su Instagram perché ehm, ehm troppo si era creato troppo come si dice in italiano? la, la gente la stava cismiando Oddio, un attimo la devo cercare. Ok, la gente la stava sparlando, a volte dimentico le parole in italiano, allora devo cercare dallo spagnolo all'italiano, vabbè, lasciamo stare. Um, la gente la stava sparlando, si era creato un, una nube, un polverone sulla sua morte, allora tutti andavano a commentare, li hanno disattivati, è stata la scelta migliore, la famiglia ha voluto mantenere il silenzio perché si deve mantenere il silenzio ma deve quando si parla di Jocelyn devono essere solo per cose positive e non per cose brutte. Tra l'altro il prete aveva fatto un discorso bellissimo, lo giuro, parlava eh, che mh, tutta la nostra vita eh, noi ci andiamo piano piano pulendo comunque di tutti i peccati, ma alla fine vi farei sentire proprio quello che dice lui, ve lo faccio sentire in spagnolo e poi ve lo traduco. Ok, un attimo. e sei a porto da un'eternità. In pratica dice che Dio l'ha presa e l'ha terminata di pulire e grazie a questo oggi Jocelyn eh, brilla la presenza di Cristo ed è una luce vera e questo durerà per tutta una, una vita, per, no per tutta l'eternità, perché appunto lui ha fatto questa similitudine o comparazione con le stelle ed è stata una cosa bellissima spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi, lasciate like, commentate non in modo negativo ve lo ricordo qui sotto troverete tutti i link per seguirmi sui miei social e nulla, ciao ciao